Hello guys, welcome back to Go Vincent's YouTube channel. channel。然后今天是 March twenty 这是三月二十五号的下午时间。那 OK. fifth，今天是三月二十五号的下午时间。那 OK，嗯，这一周终于打起精神了，cause this week is really fucking busy. 这边。 它被遮起来，因为这一周啊是算是倒数第二次的总评，这个周末对倒数第二次的总评。So it's really important. You got so much things to do. You got a paper. You got PPT. You got a model. And you got a 呃 poster. Everything. God Jesus。这个就是我的模型的地图。那我刚刚稍微在上面简单的抓一下说。 要买哪些材料，哪些东西？哦，写在全部的，写在左手边啊，左手边。不知道 take tape，take tape，对，不道对，左上角那一块。OK，so，等下应该是手机录影，因为外面下雨天，出去买材料。See you guys later. 通常，马儿模型一回到家，我就会立刻拆开来并整理它。那至于原因呢？我会留在星期二再跟大家讲。h I t h e r e it's later night. No, exactly, it's uh, 4 a.m. Of Tuesday, and now I change my camera as this. 我换了我的镜头，我换一颗镜头，十一二十二的。刚才看起来我的脸超小的，因为它是广角镜。真的，你看我周边，耶耶，好瘦。OK，呃，那为什么我凌晨四点还还有时间录影呢？不是因为我刚醒是。 I just finished my essay right here. Yes, not essay. This uh just paper. 就是一些，know，就是 paper. Yeah. 然后你看到后面这一叠啊，这一箱，这是我刚才，啊没有，就是买完模型的晚上，刚好稍微做了整理。为什么习惯一开始就是，啊？ 这边给大家一些模型的小小技巧，small tips。呃，第一个，你一开始拆封的，就是有些胶，有些那个袋子啊，塑胶袋，它那个已经放很久了，所以它那个胶会跑跑掉，所以可能会导致你的东西都粘在一起。那第二个是，你那些树刚拿到，你不要像盘子一样，一买到的树打开来就直接插下去，你不是盘子。

See you guys later. guys，呃，现在这一只，呃，很少，很少跑来这个位置，然后用相机录影，然后现在外面开始起雾了，我不知道能不能清楚的拍出那个雾的感觉，哦。 很爽哦！他刚刚对我挥手哎！啊，反正呢，等待印图的这个时间就是来跑一下，OK？And we'll see you guys at next moment. See you guys later. Bye bye. 哎，雾突然散掉了，啊！是要拍与不拍，唔知。呃，来等，拜拜。 很强，信可以，信可以努力啊。所以它分成，主要分成三个学习态。那我们家。 可以用的时候把它插入梦的的这个漏动。然后依照刚刚提出的可发展的空间，我们继续提出。